اچھا ہمارے دوست بہت بری میں تھوڑی سی بارش اور یہ بہت بری 同じようなの。 آپ دیکھ چکے ہیں سیاح طور پر لوگ پوچھے اسٹینڈ پہ لانا سے ملاتے ہوئے باہر نکلے پاکستان ہاں۔ قادر قادر بھائی بھائی کہاں جا جا جا رہے رہے رہے ہو دیکھ نہیں سکتے ہیں ہیں ہیں ٹکٹ لینے ہم اندر فاطمہ جناح پارک میں اور میرا دوست گاڑی پارک کرنے گیا ادھر Thank you. تو حیدر بھائی دیکھ سکتے ہیں ٹکے لے آئے ہیں ہیں ہم ہم جانے جانے لگے لگے اندر اندر فائنلی اور بہت زیادہ ہے ادھر لگ رہا ہے محبو بھائی آپ کو بڑا یہ ہم مندر جانے لگے ہیں فیملی سائڈ پر سمان بھائی کافی اچھا ویو ہے ادھر کا ہے نا جی بھائی بہت اچھا ویو ہے آگے مزید دکھاتے ہیں آپ کو آگے مزید آپ کو اندر والا حصہ چیک کروائیں گے ہم یہ ہم آگے ہیں اندر اور یہ ہمارا دوست گم ہو چکا تھا اور وہ مل چکا ہے اب وہ سامنے کھڑا اداس ہو گئے تھے بچھڑ گئے تھے اور یہ ملنے لگے ہیں اب یہ دیکھو

کافی خوبصورت چلو یار اس پر بیٹھے you.